अच्छे तो मुझे घर के करीब ड्रॉप कर दो बिजी थी कि आप मेरी यूनिवर्सिटी के कोई फ्रेंड हो अगेन दोबारा कहो मैं तो समझी थी कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी के कोई फ्रेंड हो पता नहीं क्यों सर चकरा रहा अगेन पता नहीं क्यों सर चकरा रहा मैं तो समझी थी कि तुम मेरे यूनिवर्सिटी से फ्रेंड में से कोई हो मैं समझी कि तुम मेरे कॉलेज के फ्रेंड में से हो गुड यही दोबारा मैं समझी कि तुम मेरे कॉलेज के फ्रेंड में से हो पहले तुम मुझे बताओ तुम कैसे जानती हो मुझे अगेन नहीं पहले तुम बताओ मुझे तुम कैसे जानते हो लेटी रहे लेटी रहे लेटी रहे बेहोशी की तरह हाँ। बस तुम मुझे घर के करीब स्टॉप ड्रॉप कर दो हाँ, बेहोश होने के बाद मैं तो समझी थी कि तुम मेरे किसी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड में से हो नहीं पहले मुझे बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो अगेन फिर से नहीं पहले तुम मुझे बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो एक मरतबा तो और पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो अगेन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो क्रीप ड्रॉप कर दो बस मुझे घर के करीब ड्रॉप कर दो अगेन बस तुम मुझे घर के करीब ड्रॉप कर दो मैं तो समझी थी कि तुम मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड में से कोई हो एक बार तो दोबारा मैं तो समझी थी कि तुम मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड में से कोई हो मुझे घर के ट्रिप ड्रॉप कर दो हाथ नीचे गिरा दे हम्म? हाँ हूँ क्या मैं तो समझी कि तुम मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड होंगे दोबारा मैं तो समझी तुम मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हो गए